くせく働く部下は陰口そろりとバイバイ止まれいぶかしげりに下すや僕の闇へとそのままブラックアウト り会えたことのないストーリーが眠ないはもないファクトでほら仕上がりだそれそれそがにそのままブラック Oh let u